Comum, ele é um conceito guarda-chuva, né, que envolve um conjunto de práticas e sentidos bastante distintos. Eu gosto de tomá-lo como um princípio político, um princípio que organiza ah, não só as práticas, né, mas diz respeito também à maneira como nós organizamos os nossos modos de produção de conhecimento. O comum, ele é o, o elemento que cria as condições né, para que a gente possa produzir, disseminar e acessar conhecimento. Só que ele só existe se uh, um conjunto né, de elementos, infraestruturas, práticas, protocolos e regulações forem implementados para dar sustentação a ele. A gente pode pensar a universidade como um comum, Dizer, o conhecimento, a cultura, a ciência são elementos que pertencem a todos e ao mesmo tempo não são de ninguém. São bens, ah, são ah, relações, mas o, elemento que talvez ah, ligue né, essas diversas expressões do comum é a ideia de que o comum ele é sempre coproduzido, ele é sempre é, uma relação que se dá entre todos. O comum não é alguma coisa da ordem é, do, do apropriável, não é algo da ordem do mensurável, ele é mais da ordem daquilo que é intangível, daquilo que é de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém. O comum ele emerge, portanto, como o resultado de uma prática que dá forma a uma comunidade de praticantes que vão também construir as regras, né, as infraestruturas, as práticas, as formas de regulação que dão sustentação no tempo para essa prática que eles desenvolvem. Né? E aí é o comum é esse elemento que atravessa, então, todas essas coisas e ele vai se manifestar, então, no, né, a forma que a gente tem mais visível é o, o resultado dele. Né? No entanto, o comum ele é frequentemente um elemento mais invisível que a gente acaba frequentemente não vendo. Né?